أخفي احتفال استوعبت ما أقول؟ نعم احتفال لكن ما هو هدفك من هذا الاحتفال؟ وما الذي ستقدمينه ستقدمينه لزميلاتك في هذا اليوم؟ ما البصمة وما البصمة التي ستتركينها؟ سنشتري أنا وزميلاتي بخاخات الألوان لنصدر أجمل عبارات عن الوطن في الطرقات والشوارع وفي فناء المدرسة وسوف نرقص ونغني بكل فرح. ماذا؟ بخاخات ألوان؟ ما الذي بوطني ما هذا الهراء هراء ولماذا هراء أنا أحتفل بوطني وأعبر عن حبي لهذا الوطن الغالي التعبير عن حب الوطن ليس كذلك وإنما بالمحافظة على ممتلكات ممتلكاته ورفع اسمه عاليا قولا وعملا وأن أكون مثالا يحتذى به في المحافل والميادين الدولية وأن أترك أثرا وبصرا أصدقائي بخطتنا الجديدة ونضع برنامج هادف يترك لنا بصمة جميلة في حبنا في حب وطننا مساء الخير يا أمل